grande sopro do sul carrega consigo o tempo, carrega consigo o tempo, descer as linhas da vida nas cordas do instrumento, mirando a cor do